ಅಸೂಯಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಂತ ಕತೆ ಇದು ಇಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದು ನಾಗೇಶ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ಅವರೇ ನೀನು ಯಾರು ಯಾವ ಮಹಾನೇನೋ ಬಡ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೌದು ನಾನು ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಸೋಲ್ಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕ್ರೂಚಿ ಅಂತ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾನ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ ಬರಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿತೀಯ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿತೀಯ ಬಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಓಡಾಡಿಸಿ ಜನಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಬೈಸ್ಕಲ್ ಕೊಡಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಬಹಳ ದಿನ ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ ನನಗೆ ಏಳು ಸಾರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ